Selamun Aleyküm. Hayırlı Ramazanlar sevgili arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam'ın Ramazan'la ilgili ilk 10 günü rahmet, ikinci 10 günü mağfiret ve üçüncü 10 günü ateşten kurtuluş, cehennemden kurtuluş olarak belirttiği bir zaman dilimindeyiz. Ee, bugün itibariyle son 10 günlük e, devreye girdik. Şimdi ateşten kurtuluştaki cehennemden kurtuluştaki yol Ramazan ayında e, oruçlarımızla birlikte son 10 güne özel e, allah Teala'nın affına mazhar olmak üzere allah Teala'nın e, affıyla ilgili talepte bulunmak öncelikle allah Teala'ya e, affımızla ilgili duada bulunmak, niyazda bulunmak, tesbihatta bulunmak e, manasında yorulabilir. Şimdi allah Teala'dan affımızı istemek e, Ramazan'la birlikte manevi olarak yoğunlaşan bir dönemdeyiz ama e, namazların önünde arkasında çektiğimiz tesbihlerdeki estağfurullah zikirleri, estağfurullah elazim zikirleri, estağfurullah elazim ve tüb ilek zikirleri bizim büyük ve küçük günahlarımızdan arınmak üzere yapmış olduğumuz istiğfar tesbihatı. Şimdi burada Ramazan'ın son 10 günlük devresinde allah Teala'dan affımızı isterken e, kendi içimize dönerek iç muhasebemizi net olarak yaparak geçmişe dair geçmişten kalan hesaplarımızı şöyle bir gözden geçirerek Allah Teala'dan af isterken bizlerin de aslında bu paralelde affetmemiz gereken ki öncelikle kendimizden başlamak üzere affetmemiz gereken neler olduğunu kin ve kibir temelli duygularla geçmişten gelen hangi olaylara sıkı sıkıya sarıldığımızı, hangi insanla olan, hangi insanlarla olan hesabımızı Rabbimize havale etmediğimizi, sımsıkı bir şekilde tuttuğumuzu, bırakmadığımızı biraz daha açalım. Ee, helal etmediğimiz haklarımızı, eski kızgınlıklarımızı, devam eden kırgınlıklarımızı, küslüklerimizi, kalben o kalbimizi kıpkırmızı yapan, kin merkezli, e, bazen ihtiras merkezli duygularımızı bir gözden geçirelim. Şimdi Allahu Teala pek çok ayetinde bize ne diyor? Dişe diş, göze göz, yüze yüz. E, kısas hakkınızdır diyor. O oldu herhangi bir etki aldık. Ee, problemler oluştu. Hakkımız olan bir kısas var kendimize göre. Kısas hakkınızdır ama bunu Rabbinize havale ederseniz sizin için daha hayırlıdır diyor pek çok ayette. Dolayısıyla af mevzuunda samimi bir kalp ve samimi ölçülerde öncelikle kendimizle ilgili geçmiş dönemi şöyle bir analiz edip affetmediğimiz olayları, durumları, kişileri, kişilikleri bir süzgeçten geçirip akabinde e, buradaki bağlantıyı kesip bizim çünkü geçmişimizle bağlantımız aynı zamanda geleceğimizi etkileyen ve çok daha önemlisi ahiretimizi etkileyen e, çok önemli hususlar aslında. Çünkü e, kabir denen kabir e, denen ve kabir azabıyla birlikte tanımlanmış olan hadiseler var. Maşer gününe kadar e, olan zaman diliminde bu zaman diliminde bize olan haklar, bizlerin hakları, efendime söyleyeyim yarım kalan hesaplar vesaire çok önem arz eden durumlar olacak. Yani burada geçmişe dönük hesapları bize ait olan kısmı her neyse bunu Rabbimize havale ederek Rabbimizin e, vereceği karar istikametinde rızamızla e, birlikte yürümemiz hem bizim için hem hesabımız olan karşı taraf için e, hayırlı bir hadise hem de bizim yaşayacağımız gelecek günlerdeki yapının geçmişe e, dayalı etkisinden kurtulmak için yine e, çok önemli bir hadise arkadaşlar. Tövbe suresinin 96. ayetinde mesela allah Teala diyor ki kendilerinden razı olasınız diye size yemin edeceklerdir. Siz rıza gösterin diye yemin dahi edilse ki burada e, kasıt yalan yere yemin. Siz onlardan razı olsanız bile, siz rıza gösterseniz, helallik verseniz bile allah Teala o fasıklar topluluğundan asla razı olmaz diyor. Yani şimdi biraz geniş düşünelim bu ayetle ilgili. E, geniş boyutta ele alalım yalan yere yeminle birlikte size gelseler ve siz buna rıza gösterseniz dahi allah Teala bunlardan rıza göstermez diyor. Şimdi konuştuğumuz mevzuyla bu ayeti birleştirmeye çalışalım. Bir problem yaşadık, büyük bir problem yaşadık ve büyük bir yara aldık buradan, büyük bir darbe aldık. Ayetteki gibi olsun mesela konu. Aldığımız yarayla birlikte biz buna rıza göstersek, aff, affetsek, e, üzerini örtsek, geçsek ya da tamamen kapatsak, kessek dahi Allah Teala bu fasıklar topluluğuna e, rıza göstermez diyor ayet-i kerime. Dolayısıyla Allah Teala'nın hesabı adalet çizgisinde ve e, Rabbimizin mükemmelliyet çerçevesindeki ölçülerde olan hesap. Bizim hesaplarımız küçük hesaplar. Dolayısıyla allah Teala ne diyor diğer ayetlerde? Kısas sizin hakkınız aldığınız yaradan darbeden dolayı tabii ki hakkınız gidin alın hakkın ama bunu Rabbine havale edersen senin için çok daha hayır olur. Çünkü biz oradaki e, tam detayı olmuş olanın olacak olanın etkisini bunun ahiretteki yansıması vesaire bilemeyiz. Biz burada cüzi iradeye sahip e, bu imtihan programından geçmeye çalışan e, kullarız. allah Teala'nın hesabı çok daha geniş ve allah Teala'nın adaleti e, sual olunmayacak e, şekilde adil ve büyük bizim düşünebileceğimizden çok daha büyük. Dolayısıyla af Rabbimizden kendi affımızı istememiz ile birlikte geçmişle ilgili özellikle kalbimizde böyle bir kenarlarda tuttuğumuz eski hesapların kapanmasıyla, dürülmesiyle ve bu hesabın kitabın bize e, yansıttığı o sıkıntı ve bundan sonrasıyla ilgili e, durumla alakalı çözüm Allah-u Teala'nın e, affına sığınarak bizim de üzerimizde varsa e, hak mevzu bunları da affetmek. Helalliklerin demiyorum. Ama bunu e, kalben affetmek hatta helallik vererek de affetmek bizim geçmişte olan o e, bağlantılarımızı, o arabaların arkasından gelen teneke kutular gibi düşünün. Hiç sesi kesilmeyen ve ilerlediğimiz sürece bizi rahatsız edecek olan, bağlanmış olan boş kutular gibi düşünün. Bu etkilerden kurtularak bu etkilerin ötesinde gelecek günlerimize ve daha da önemlisi ahiret dönemine, ahir e, zamanda yaşadıklarımız e, ki önemli bir zaman dilimindeyiz. E, ahir zamanda yaşadık, yaşadığımız büyük imtihanlarla birlikte geçmişe dönük imtihanların etkisinden kurtulmak manasında çok büyük önem taşıyor. Ahir zamanla ilgili de Peygamber Efendimizin bir hadisi var, önemli bir hadis. Onu da paylaşalım sevgili arkadaşlar. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ahir zamandaki ümmetim emirlerin onda birini yapsalar kurtulurlar. O zaman da imanı olanlara müjdeler olsun diyor. Aynı zamandaki ümmetim emirlerin onda birini yapsalar kurtulurlar. O zaman da imanı olanlara müjdeler olsun. Aynı zamanda imanın ne kadar kuvvetli olduğuyla, imanın ne kadar önemli, iman kuvvetinin ne kadar önemli olduğuyla ilgili bir hadis-i şerif. Sevgili arkadaşlar ve diyor ki emirlerin %10'unu yapsalar kurtulurlar. Hani işin o kadar e, zor bir yere geleceği ve iman sahiplerinin o kadar az olacağı ve imanın o kadar kıymetli olacağı bir evre ki, ki yaşadığımız günler e, hakikaten öyle. Emirlerin yüzde onunu yerine getirenden kurtulurlar diyor. Diğerlerinin halini düşün. Yüzde on kurtuluşa gidebilecekse ne şekilde bir dünya anlatılmış Peygamber Efendimiz tarafından Aleyhisselatü Vesselam tarafından ayı zamanla ilgili olarak. Burada iman sahibi olmanın en büyük e, göstergelerinden bir tanesi teslim olmak. Her durumda teslim olmak, şarta bağlı olmadan teslim olabilmek. Dolayısıyla af mevzusu ki asıl konumuz olan Ramazan'ın son 10 e, günündeki özellikle e, Peygamber Efendimizin söylediği ateşten kurtuluş hadisesi, cehennemden kurtuluş hadisesi bizim imanımızla birlikte aldığımız yolda yürüdüğüm yürüyüşümüzde attığımız her adımda geçmiş etkilerden kurtularak eğer teslimsek Rabbimize şu an itibariyle tamamen teslimsek geçmişimizle ilgili de bütün meselelerimizi Rabbimize teslim olmamız, teslim etmemiz gereken bir yerde olmamız gerekir. Yani durum ne olursa olsun kardeşlerimizle yaptığımız sohbetlerde çok fazla açılıyor. İnsanlar oturup e, genelde ne konuşurlar? Ya geçmişte neler yaşadılar ya gelecekte neler yaşamak istiyorlar. Geçmiş dönemde yaşananlarla ilgili ee, çok fazla etki, çok fazla yara, çok fazla e, olumsuz durum var maalesef. Yani bu bütün toplumumuza, bütün e, coğrafyaya haiz bir durum. Çünkü sıkıntılı hallerden geçen bir özellikle coğrafyadayız. Geçmişimiz de böyleydi. Savaşlarla, yokluklarla vesaire geçmiş e, dönemdi ve yine imtihanlarımızın e, ağır olduğu e, bir bölgedeyiz ki e, ümmeti Muhammed'in imtihanı e, kolay olmayacaktır zaten. Böyle bir durum içerisindeyken geçmiş hesapların kine dönüşmüş, e, aynı zamanda intikama dönüşmüş, ihtirasa dönüşmüş olduğunu görüyoruz. Bu bizim geleceğimizle ve Araf'ta inşallah Teala Allah göstermesin e, kalabilmemizle ilgili riskler e, şeklinde karşımıza e, çıkabilir ilerleyen dönemde. E, Allah göstermesin bu biraz azabıyla ilgili sıkıntıları da Allah göstermesin. Bu sebeple son 10 günde yapacağımız affımızı talep ederek Rabbimiz Allah'tan affımızı talep ederek yapacağımız estağfirullah ya da estağfirullah elazim ya da estağfirullah elazim ve tübü ilek tespihatları affımızın talebiyle ilgili çok önemli tespihatlar ki son 10 günlük dönemde biraz daha ihtikafla e, imkan oldukça geçirin bu dönemi diyor aleyhissalatü vesselam Efendimiz daha zikirle daha e, gece iftardan sonra sahura kadar olan dönemde ayakta kalarak daha fazla ibadet, daha fazla nafile ibadeti ki e, aynı zamanda ahir zaman fitnesiyle de birleştirirsek bu mevzuyu Deccel'in şerrinden korunmak için Deccal fitnese karşı kuvvetli olmak için de nafile ibadeti yine çok önemli. Ve bugün konumuz olan geçmişle ilgili durumların, kişilerin, kişiliklerin, karakterlerin, olayların, hadiselerin affıyla, samimi bir kalple, affıyla ve geçmişteki hadiseleri geçmişte bırakarak ve Rabbimize bunları tamamen teslim kalple havale ederek tertemiz bir şekilde e, gelecek günlere attığımız adımlar ve e, az önce hadiste ifade ettiğimiz gibi iman sahibi olanları müjdele diyor aleyhissalatü vesselam. Hakiki iman, kalbi iman ile ve Kur'an ile eğer bu adımlarla yolumuza devam edeceksek e, bu zor zaman içerisinde Allah'ın izniyle yarasız beresiz geçip sabır ve şükürle Rabbi istikamette e, sırat-ı müstakim istikamette yürüyenlerden olalım e, sevgili arkadaşlar istiğfarla kalbi istiğfarla birlikte kalbi tövbe istiğfarla e, birlikte yapacağımız ibadetlerle ve zikirlerle yine bunları destekleyerek yaptığımız hayırlarla, sadakalarla vesaire e, yolumuzda istikamet üzerine devam edelim inşallah. Hayırlı Ramazanlar diyorum tekrar. Hepimiz Allah'a emanetiz. Rabbime emanet olun. Selamun Aleyküm.